قدامك يا تنطاوي الاعدام هو الحل الاعدام هو الحل قول رسالة يا عم بنديتا أحب أوجه رسالة إحنا مش هنسكت إن اللي ماتوا دول هنجيب حقهم سواء بقى بمسك غير مسك أو قلعين أو لابسين بس إحنا هنجيب حقهم Igimano! Igimano! ضميره اللي لسه صاحي ضميره يجي معانا على مسبيره يجي معانا على مسبيره محدش هيولع حاجه جوه بقالنا ثلاث ايام ناس عامله اخواتكم محدش بيحاول يدخل جوه ومش محتاجين اخواتكم من نيل الاخبار بيحاولوا يطهروا الاعلام من جوه الاستاذ من نيل الاخبار في ثوار احرار داخل المبنى احنا مش بنحاول نقتحم أيوة، أيوة، احنا أيوة. واقفين بره بندعمهم احنا اللي هنحميه يحصل مشكله في اي حته احنا موجودين خمسه اي حته وجودنا بقالنا ثلاث ايام وما حصلش مشاكل وجودنا وجودنا هو اللي بيحمي واحنا بندعم اللي جوه الثوار اللي جوه في حركه للتطهير جوه النيل للاخبار واحنا لازم ندعمهم والاعتصام سلمي ما تقلقوش وانتم بنفسكم هتضمنوا انه سلمي لما تبقوا موجودين معانا الشعب يريد تطهير الإعلام الشعب يريد تطهير الإعلام الشعب يريد تطهير الإعلام الشعب حر إعلام حر وطن حر إعلام حر وطن حر أنا خالد ناجي مذيع برنامج المسير بيدرو آه، وأنا ومجموعة من الزملاء اللي عاملين في مسير قطاعات مختلفة أنشأنا حركة اسمها اعلاميون مستقلون الحركه بتطالب بتطهير الاعلام المصري واستقلاله آه، بكل قطاعاته آه، لان للاسف الاعلام المصري زي ما احنا شايفين اصبح آه، او زي يعني زي ما كان من زمان بوق للنظام الحاكم كنا متوقعين ان بعد ثوره يناير ان هو يختلف الامر لكن للاسف استمر نفس الموضوع وكان الموضوع ظاهر جدا في اثناء الثوره كان بصورة من المصباح المصري طبعا أصدرنا بيان آه، بينودين الأداء الإعلامي في الفترة ديت أنا اسمي داليا سجراك آه، بشتغل في قناة نايل لايف آه، قنوات المتخصصة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون بعد الثورة قررنا إن احنا نعمل بعض العاملين في كل أكثر من قطاع قررنا إن احنا نعمل نأسس حركة اسمها حركة إعلاميين مستقلون دول مجموعه من العاملين جوه التلفزيون اللي عاجبهم بالمره التغطيات الاعلاميه وطريقه تناول الاعلام للاحداث اللي بتحصل في مصر مع التغيير الفظيع اللي حصل في ثوره 25 يناير توقعنا ان احنا يعني هيحصل حاجه فظيعه جوه المبنى لكن للاسف ما فيش حاجه خالص اتغيرت هي هي بنفس المنتاليتي بنفس العقليات بنفس آه، تناول الازمات بالظبط التغطيات الاعلاميه هي هي آه، الاول احنا احنا كبعض بنحاول زي ما تقولي ايه نبلطج ان هو ناخد ايه الحريه بدراعنا كده اهوت اللي هو شويه بالتهديدات شويه بالاعتصامات شويه آه، احنا هنروح للاعلام ونقول ونفضحكم يعني بنحاول ناخدها بالدراع لكن حقيقه الامر ان جوه المكان هو هو نفس الكلام اللي انت بتسمعيه اللي كنت بتسمعيه زمان اللي هو ايه جالنا تليفون من فوق انا مش فاهمه فوق ده فين يعني جالنا تليفون من فوق بيقول معرفش ايه ايه ايه ما تنفعش نتكلم على كذا وما ينفعش نعمل كذا بعض كتير منا او يعني جزء منا ابتدى يقول لا مثلا الضيف دوت هيجي يعني هيجي ولو انت حضرتك مش عايزه يجي ابعت لي ورقه رسميه مختومه تقول لي ان هو مش عايز يجي ان هو اللي انت بتقول ان هو مش عايز يجي فما بيعملوش ما بيقدروش كده ما بيقدروش يعملوا كده وفي الاخر الضيف اللي احنا بنبقى عايزينه يجي بيجي بس هي محتاجه يا جماعه نصدق ونامن بنفسنا ونامن بقوتنا ان احنا نقدر نجبرهم ان احنا نغير الاعلام شايفين بره اهو حوالينا ناس كتيره دول مش عاملين في الاعلام بس جايين يدعموا اللي جوه الاعلام لازم اللي جوه اللي شغالين جوه الاعلام يحسوا ان هم قد ايه مسنودين من الشعب مسنودين من الناس ويقدروا يجبروا المسؤولين ويقدروا يجبروهم على ان هم يغيروا آه، آه، الثقافه بتاعتهم ويغيروا آه، سياستهم الاعلاميه احنا نقدر ده نعمل ده بس مستنيين كل العاملين اللي جوه ان هم ينضموا لنا مع انا ريهام سالم انا مذيعه في قطاع القنوات المتخصصه في نايل لايف واحنا انا واحده من اعضاء مجموعه اعلاميين مستقلون او حركه اعلاميين مستقلون اللي اتكونت بعد الثوره بعد التنحي بشكل ادق يعني وهدفها تطوير الاعلام واستقلاله وتحويل الاعلام من اعلام تابع للنظام لاعلام تابع للشعب لان يعني هو ده الوضع الطبيعي الاعلام المصري فضل لسنين طويله جدا هو اعلام النظام او النظام زي ما اعتادوا ان هو يقولوا عليه ثوره الشعب ان الاعلام يرجع لاصله لان التلفزيون المصري او او المسيره هو اعلام موجه للشعب منه واليه بيدافع الضرائب المصري هو موجه اليه فالمفروض ان هو يقول الصح ويقول الصدق ويبقى منحاز للشعب مش مش منحاز للسلطه او النظام الحركه كمان زي ما قلت بعد التنحي واصدرنا بيانات عده يعني من بعد التنحي منها بعد احداث مسيره والمهزله اللي حصلت في احداث مسيره ودايما بقول ان الـ الـ الـ الناس اللي شاركت في المهزله دي في المذبحه اللي حصلت في مسيره دول ايديهم ايديهم مخضبه بدماء المصريين اللي ماتوا على اساس الارض دي هي انا بوجه دعوه لكل العاملين في في مسيره انهم يتضامنوا مع الحركه آه، لان احنا كلنا آه، هدفنا آه، تطهير الاعلام دوت الاعلام دوت يمول بفلوس الشعب المصري ولازم يطلع آه، اعلام صادق بيعبر عنه وبيديله المعلومه الصحيحه مش المعلومه اللي النظام عايز يفهمها وبدعوا جميع الصور يتضامنوا مع الحركه لانها آه،